ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የዚህ YouTube channel ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ስለ overhead transmission line ተመልክተን ነበረ። transmission line በሁለት ከፍለን underground እና overhead transmission line ብለን ለሁለት ከፍለን አይተን ነበረ። የሁለቱንም advantage disadvantage ተመልክተን ነበረ ያቆም ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ስለ overhead transmission line በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። ተከታተሉ። አንድ overhead transmission line በውስጡ ሊያካታቸው የሚገቡ component ኦች አሉ። ለምሳሌ አንድ transmission line ሊይዛቸው የሚገቧቸው component ኦች ምን ምንድን ናቸው ከተባለ የመጀመሪያው conductor material ነው። conductor material ነው። current flow የሚያደርግበት conductor material ነው። ብዙ ጊዜ ይህ conductor material ከተለያዩ ነገሮች ሊሰራ ይችላል። ከፍተኛ የሆነ conductivity ያለው ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ውጭ ግን በተለይ transmission line የምንጠቀም ከሆነ ያ conductor bare conductor ነው የሚሆነው። insulator የሌለው bare የሆነ conductor ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኬብል በተቻለ መጠን ለ transmission line አንጠቀምም። ኬብልን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለ distribution system ሲሆን ብቻ ነው። ኦቨሬድ ትራንስሚሽን ላይን ግን almost all በሚባል ደረጃ conductor ኦቹ bare conductor ነው ያው cost minimize ለማድረግም ሲባል ማለት ነው እንጂ ኬብል ቢሆን ምንም ችግር የለውም የተሻለ ነው የሚሆኑ ችግር የለውም ነገር ግን in terms of cost affordable ስለማይሆን በተቻለ መጠን የኦቨሬድ ትራንስሚሽን ላይን ደግሞ ከፍተኛ ቮልቴጅ የሚሸከሙ ስለሆነ የሚፈልጉት insulator ከፍተኛ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ብሄር ኮንዳክተር ነው የሚሆነው ሌላው line support ነው line support pole ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ tower ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ፖሉም ከእንጨት ሊሰራ ይችላል፣ ከብረት ሊሰራ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ከኮንክሪት ሊሰራ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን tower ከሆነ ብዙ ጊዜ የሚሰራው ከብረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ለ support ነው conductor ኡን overhead ይዞ ለመቆም ለመሸከም የምንጠቀምበት material ነው። ስለዚህ line support pole or tower ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ ውጭ insulator እንጠቀማለን። insulator ገመዱ pole ኡን ወይ ደግሞ support ኡን እንዳይነካ conductor ኡ pole ኡን ወይ ደግሞ tower ኡን እንዳይነካ የምንጠቀምበት material እዚህ እዚጋ እንደምትመለከቱት እነኚህ insulator ኦች ናቸው ማለት ነው። insulator ኦች ናቸው እንደ ዲስክ ያሉ insulator ኦች የምንላቸው እነኚህን ነገር ነው። pole ላይ ግን ሲሆን እንደ ጡት አይነት ነገር pin ነገር ነው ያለው። pin type insulator ነው የምንጠቀመው ማለት ስለዚህ ጥቅማቸው ዞሮ ዞሮ conductor ኡ ይሄ current carrying conductor ብረቱን pole ኡን ወይ ደግሞ tower ኡን እንዳይነካ የሚከላከል ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተለይ cross arm የምንጠቀመው tower ስንጠቀም ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ cross arm ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዳክተር ወደዚህ እንዳይጠጋ ያንን የሚይዝ ወይ ደግሞ conductor ኡን የሚሸከም cross arm ይባላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሌሎች material ኦች ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ልንጠቀም እንችላለን። ለጊዜው በዛሬው ዝግጅታችን የምንመለከተው ስለ conductor type ኦች ነው የሚሆነው። በ overhead transmission line ስለምንጠቀምባቸው conductor material ኦች የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። as much as possible በ transmission line ላይ የምንጠቀመው conductor በተቻለ መጠን አንደኛ conductivity ው electrical conductivity ው ከፍተኛ መሆን አለበት። ሁለተኛ electrical conductivity ው ብቻ ሳይሆን strong መሆን አለበት። ምክንያቱም overhead ስለሆነ mechanically አንዳንድ ነገሮችን መቋቋም አለበት። በቀላሉ የሚበጠስ መሆን የለበትም። ስለዚህ mechanically strong መሆን አለበት። in terms of cost ስንመለከት ደግሞ cost ኡ በተቻለ መጠን low መሆን አለበት። ምክንያቱም ለረዥም ርቀት በብዙ ኪሎ ሜትሮች transmit የምናደርግ ስለሆነ በጣም ብዙ ረዥም ኬብል conductor ስለምንጠቀም cost ኡ as much as possible low መሆን አለበት። otherwise affordable አይሆንም ከዛ ውጭ አራተኛው property በጣም important የሆነ ነገር የ conductor ኡ ክብደት በጣም አናሳ መሆን አለበት። ምክንያቱም conductor ኡ ከፍተኛ በሆነ ቁጥር የምንጠቀመው የሚያስፈልገን tower ወይ ደግሞ sag ሊፈጥር ይችላል sag ሊፈጥር ይችላል። በ pole ኦቹ መካከል sag ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ አስማች አስ ፖስብል ቱ ቮሊም ሬሽ ትንሽ መሆን አለበት ማለት ስለዚህ ያን ለማድረግ እንግዲህ ብዙ material conductor material ኦች አሉ። እንደምታውቁት ጎልድም ኮንዳክተር ነው፣ ሲልቨርም ኮንዳክተር ነው፣ አልሙኒየምም፣ ኮፐርም ሌሎችም ኮንዳክተሮች ናቸው። electricity በውስጣቸው ያሳልፋሉ። ነገር ግን resistivity ያቸው ወይ ደግሞ conductivity ያቸው ይለያያል። እንደዚሁ ደግሞ cost ኣቸውም ይለያያል። ስለዚህ እነኚህ በብዛት የምንጠቀምባቸው material ኦች ናቸው። copper፣ አልሙኒየም፣ steel cored ምክንያቱም የ gold እና የ silver ን cost affordable ማድረግ ስለማይቻል እነኛን አንጠቀምም። በዚህ በ transmission ላይ የምንጠቀምባቸው even leave it gold አይደለም silver አይደለም copper ንም አንጠቀምም። ኮፐርም ለኦቨሬጅ ትራንስሚሽን ላይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው material አይደለም። በብዛት የምንጠቀመው አልሙኒየም ነው። ምክንያቱም አንደኛ ከ cost አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አልሙኒየም ነው። አልሙኒየም steel cored aluminium አለ፣ galvanized steel አለ። ከዛ ውጭ cadmium copper እንጠቀማለን። ከዚህ ውጭ እንግዲህ በኦቨር ትራንስሚሽን ላይን ላይ ስንጠቀም እንዳልኳችሁ ብሄር ኮንዳክተር ነው። ያ ብሄር ኮንዳክተር በብዙ ጊዜ የሚሆነው for flexibility stranded conductor ነው የሚሆነው። እንደምታውቁት conductor ሁለት አይነት ነው ያለው። solid conductor አለ፣ አንድ core ብቻ ያለው ደግሞ ውስጡ ብዙ conductor ኦች ያሉት አንድ ላይ stranded የተደረጉ አሉ። እነሱ ደግሞ stranded ይባሉ። ስለዚህ በ overhead transmission line ላይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው conductor stranded conductor ነው እንጂ solid conductor አንጠቀም ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ስንመለከት በ overhead transmission line ላይ የምንጠቀምባቸው conductor ኦች widely በ commercial የምናገኛቸው አራት አይነት conductor ኦች አሉ በብዛት የተለመዱ ማለት ነው። የመጀመሪያው conductor all aluminium conductor ይባላል። all aluminium conductor ይባላል። ሁለተኛው aluminium conductor steel reinforced ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ aluminium all aluminium alloy conductor ይባላል። አራተኛ aluminium conductor alloy reinforced conductor ይባላል። እነኚህ commercial የምናገኛቸው በተለያየ ጊዜ ለትራንስሚሽን ላይን ኦቨር ትራንስሚሽን ላይን የምንጠቀምባቸው most common type of conductor ኦች ናቸው። እስቲ እያንዳንዳቸውን በዝርዝር እንመልከት። የመጀመሪያው all aluminium conductor ነው። all aluminium conductor ሁሉ ሙሉ በሙሉ stranded ሆኖ ማለት ነው። stranded conductor ነው ቅድም እንዳልኳችሁ። stranded ሆኖ ግን ሁሉም ሙሉ በሙሉ አልሙኒየም ነው ውስጡ ሌላ material የለው። ስለዚህ ይሄ advantage ኡ ምንድን ነው? አንደኛ ከ cost አንጻር በጣም cheap ነው አልሙኒየም። ሁለተኛ ከ weight አንጻር ደግሞ ስትመለከቱት የአልሙኒየም weight በጣም ሎ ነው፣ light ነው። ስለዚህ በቀላሉ ክብደት የሌለው ነው የሚሆነው ማለት ነገር ግን disadvantage ም አለው። የመጀመሪያው disadvantage ኡ ለምሳሌ ከአልሙኒየም ጋር compare ስናደርግ ከ copper ጋር compare ስናደርግ የአልሙኒየም conductivity ው አርባ percent weaker than that of copper ነው የሚሆነው። ያ ማለት በግማሽ ነው ማለት ነው። የአልሙኒየም almost ግማሽ በሉት። የአልሙኒየም conductivity ከ copper አንጻር ስታዩት ግማሽ ነው almost forty percent weaker ማለት ስለዚህ የአልሙኒየም ከዛ በላይ stronger mean high conductivity ያለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ አልሙኒየም ለአንድ current እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው ኮንዳክቲቪቲ ሎው ስለሆነ ለ the same current rating ከ copper ጋር compare ስታደረጉት አልሙኒየም 26 percent ተጨማሪ cross sectional area ይፈልጋል፣ ውፍረት ይፈልጋል ማለት ነው። ዘ same current ለማስተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ አልሙኒየም I mean copper ሲሆን ግን 26 percent more thinner than thinner cross sectional area ይፈልጋል ማለት ስለዚህ ያ አንዱ disadvantage ነው። ሌላው አልሙኒየም disadvantage ኡ ምንድን ነው? thermal expansion አለው። thermal expansion ማለት ነው heat ትንሽ በጨመረ ቁጥር የ aluminium conductor expand ያደርግና ይረዝማል። ደግሞ ቅዝቃዜ ሲመጣ contract ያደርግና ይወጠራል። ስለዚህ ያ አንዱ የአልሙኒየም disadvantage። ስለዚህ all aluminium conductor በተቻለ መጠን የምንጠቀመው shorter pole span ላላቸው ያ ማለት shorter pole span ማለት ማለት ነው በሁለቱ ፖሎች መካከል ያለው distance ማለት ነው። pole span ማለት በሁለት ፖሎች መካከል ያለው span ማለት distance ማለት ነው። ስለዚህ as much as all aluminium conductor የምንጠቀመው ስፓኑ ትንሽ ከሆነ short ከሆነ ነው የሚሆነው። ስለዚህ long span ከሆነ አይሆንም ማለት ይሄ ልንጠቀመው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ for short pole span ነው የምንጠቀመው። ከዛ ውጭ ግን all aluminium conductor ን ለ long distance መጠቀም አንችልም። ብዙ ጊዜ ለ distribution ም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ፋብሪካ አካባቢ ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ ከዛ ያለፈ ለ long distance transmission line ይህ conductor አገልግሎት ላይ አይውልም ማለት ነው። በብዛት የምንጠቀመው urban area ነው። urban area በከተሞች ውስጥ በየቤቶቹ መካከል ያለው span ትንሽ ስለሆነ እንደዚ አይነት ነገር ልንጠቀም ይቻል። or coastal areas coastal areas ማለት እርጥበታማ አካባቢ ወይ ደግሞ ውሃ ያለበት አካባቢ ላይ ነው የምንጠቀመው። ለምንድን ነው እርጥበታማ አካባቢ የምንጠቀመው? አልሙኒየም በቀላሉ corrode አያደርግም ወይ ደግሞ corrosion resistance አለው፣ ከፍተኛ የሆነ ኮሮዥ ሬዚስታንስ አለው። copper ብትመለከቱት or steel ሌሎችም ማቴሪያሎች ስትመለከቱ በቀላሉ ሊዝጉ ይችላሉ። አልሙኒየም ግን ስለማይዝግ በጣም እርጥበታማ አካባቢ ላይ ይሄንን type of material ብንጠቀም አዋጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በአንዳንድ ኬሚካል ኢንዱስትሪዎች እንጠቀማለን፣ ለ railway application እንጠቀማለን። ከዛ ውጭ ለሌሎች ሜትሮ ኢንዱስትሪዎች እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ all aluminium conductor የምንጠቀምባቸው ለእንደዚህ አይነት application ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ታይፕ ኦፍ ኮንዳክተር ኦል ሚን አልሙኒየም ኮንዳክተር ስቲል ሬንፎርስድ ነው። ይሄ አልሙኒየም conductor steel reinforced ከ all aluminium conductor የሚለይበት አንደኛው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በተለያየ rating ነው ያለው። በነገራችን ላይ ይህ type of conductor በጣም ዘ most common type of conductor ነው። ለኦቨሬድ ትራንስሚሽን ላይን ላይ በብዛት የምንጠቀምበት type of conductor ነው። ምንድን ያለው ውስጡ ሴንተሩ ላይ እንደምትመለከቱ የጥቁር ጥቁር ነገር እነኚህ ጥቁር ጥቁር ነገሮች ስቲሎች ናቸው። steel ነው። ስለዚህ steel ይሆናል። ዳርዳሩ ደግሞ አልሙኒየም ይሆናል። አብዛኛውን ጊዜ ስቲሉን ስንመለከት ከስድስት እስከ አርባ percent of total area ይወስዳል ማለት ነው። ወይ ደግሞ አንዳንዴም steel ቢበዛ ችግር የለው ለምሳሌ ፍሪኩንሲ በጨመረ ቁጥር ስቲሉን ቢጨምር ችግር የለው ለምንድን ነው steel ን center ላይ የምንጠቀመው ከተባለ due to skin effect። skin effect ማለት ማለት ነው በተለይ አት ፍሪኩንሲ ሃየር ፍሪኩንሲ ላይ የምንሰራ ከሆነ ለምሳሌ በእኛ ሀገር ሀምሳ ሄርዝ ነው ፍሪኩንሲ በጨመረ ቁጥር የከረንት ዲስትሪቡሽን ከሴንተር ወጥቶ ወደ outer ሰርፌሱ ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሴንተሩ ምን ይሆናል? almost zero current ነው የሚሆነው ማለት ሴንተሩ zero current ነው የሚሆነው። frequency በጨመረ ቁጥር የ current ዲስትሪቡሽኑ ዳር ዳር ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሴንተሩ almost zero current ወይ ደግሞ ትንሽ current ስላለው ስቲሉን center ላይ እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ግን ስቲሉ ለ strength ይጠቅመናል ማለት ነው። strong እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ ያንን አልሙኒየም እንዲሸከም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን የምንጠቀመው steel በተቻለ መጠን almost all ወይ galvanized መሆን አለበት ወይ ደግሞ grease grease መቀባት አለበት። ያ ለምንድን ነው? corrode እንዳያደርግ corrosion እንዳይፈጥር ማለት corrosion ከፈጠረ ውስጡ በ corrosion ተበልቶ ሊያልቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ የተነሳ ወይ ጋልቫናይዝ ይደረጋል። ብዙ ጊዜ ጋልቫናይዝ ነው የሚደረገው። ከዛ ውጭ ግን ካልሆነ grease ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ኮስቱን ስንመለከት ከሌሎቹ አንጻር cost competitive ነው ወይ ደግሞ ጥሩ cost የሚባል ነው ይሄ type of conductor። ስለዚህ ለዛ ነው በብዛት የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አልሙኒየም ኮንዳክተር ስቲል ኢንፎርስድ ስቲል እስከዛሬም ድረስ በብዛት ኦቨር ትራንስሚሽን ላይን ላይ የምንጠቀመው type of conductor ነው። ሴንተሩ steel ነው። outer ሰርፌሱ ደግሞ ወይ ደግሞ ዳርዳሩ ላይ አልሙኒየም ነው የሚሆነው። ስለዚህ በብዛት current distribute አድርጎ የሚሄደው ስቲሉ ላይ አይደለም። ስቲሉ almost በተቻለ መጠን zero current ነው የሚሆነው። zero exactly zero ባይሆንም ትንሽ current ይኖረዋል። ምክንያቱም steel ላይ current ከተገናኘ heat ይፈጥራል። ስለዚህ ያ heat ደግሞ ሌላ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ያ አይፈለግም። በተቻለ መጠን ያው ሴንተሩም ከረንቱ ትንሽ ወይ ደግሞ ዜሮ ስለሚሆን minimum ስለሚሆን አውተሩ ላይ ነው current በብዛት flow የሚያደርገው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በብዛት ይሄ አልሙኒየም ኮንዳክተር ሲሬንፎርስድ በስትራንድድ ፎርም ነው የሚገኘው። እንደው bare conductor ነው እንዳልኳቸው። ስለዚህ ሃይ ስትሬንግስ ቱ ዌት ሬሾ አለው ማለት ነው። feature ኦቹን ስንመለከት አንደኛ ከሌሎቹ አንጻር ስትመለከቱት tensile strength አለው፣ better sag property አለው። sag የለውም ማለት ወይ ደግሞ pole span ኑ ረዥም ቢሆንም ብዙ sag አይፈጥርም ማለት ነው። ሌላው economical ነው። ለ remote area እንጠቀማለን። ለየትኛውም አካባቢ በከፍተኛ temperature ወይ ደግሞ high thermal ያለበት አካባቢ ላይ መጠቀም እንችላለን። ሃይ ስትሪንግስ ቱ ሬሽ አለው ማለት ነው። ሶስተኛው type of conductor all aluminium alloy conductor ነው። ይህ type of conductor ከ all aluminium conductor ጋር almost the same ሆኖ ነገር ግን በዚህ ጊዜ የምንጠቀመው አልሙኒየም አይደለም። ምንድን ነው የምንጠቀመው? አለወፍ አልሙኒየምስ አለወፍ አልሙኒየምስ ነው የምንጠቀመው። እነኚህም ሃይ ስትሪንግዝ አልሙኒየም፣ ማግኒዚየም፣ ሲልከን አሎይ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አልሙኒየም ብቻውን ሳይሆን እነኚህን conductor ኦቹ እነኚህ ናቸው፣ alloy ዎቹ ናቸው። ስለዚህ ከማግኒዚየም እና ከሲልከን ጋር አልሙኒየምን alloy አድርገን የምንጠቀመው conductor ነው የሚሆነው ማለት ነው። advantage ምንድን ነው? ከዛኛው አንጻር more strong ነው፣ ይሄኛው more strong ነው። ስለዚህ strength ኡን ለመጨመር ሲባል sometimes all aluminium alloy conductor alloy ዎች የአልሙኒየም alloy ዎችን የምንጠቀም ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዛ አንጻር እስከ 11 kV እስከ 800 ኪሎ ቮልት ድረስ መሸከም ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ልክ እንደ ኦል አልሙኒየም ኮንዳክተር ሃይሊ ፖሉቲድ ኤሪያ እና ኮስታር ሪጅን ላይ የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ከ all aluminium conductor አንጻር compare ስታደርጉት all aluminium alloy conductor ከፍተኛ mechanical strength አለው። ከ aluminium conductor steel reinforced ጋር ጋር compare ስታደርጉት ደግሞ better corrosion resistance አለው። ምክንያቱም ይሄኛው aluminium conductor steel reinforced ከ steel ስለሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ከ corrosion አንጻር ይሄ ከዚህኛው ይሻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነኚህ alloy of aluminium ናቸው ማለት ነው። alloy of aluminium ኦች ናቸው። ንጹህ አልሙኒየም አይደሉም ማለት ነው። አራተኛ አልሙኒየም ኮንዳክተር አሎ ሬንፎርስድ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሁለት ልክ እንደ አልሙኒየም ኮንዳክተር ስቲ ሬንፎርስድ core እና surface አለው። እዚህ ጋር እንደምትመ ሴንተሩ አሎይስ 6201 ሲጠቀም ዳርዳሩ ደግሞ steel alloy ናቸው ሁለቱም። ነገር ግን አንዱ alloy እንደ core ያገለግላል። አንዱ alloy ደግሞ እንደ surface ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ alloy 1350 H 19 ደግሞ surface ኡን ነው surface ላይ ነው የሚሆነው። current ኡ በብዛት flow የሚያደርገው በዚህኛው type ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ከፍተኛ የሆነ current conductivity አለው፣ ይሄኛው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ strength አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም alloy ናቸው። ነገር ግን እንደዛኛው ተመሳሳይ ሳይሆን ይሄ በዚህ ጊዜ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሁለት አይነት አለው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። feature ኡን ስንመለከት ከፍተኛ current carrying capacity ያለው ብዙ current መቋቋም ይችላል። ሌላው ከፍተኛ strength አለው። ሌላው ደግሞ ሎወር ኮንዳክተር ቱ ዌይት ሬሾ አለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ሌሎች type of conductor ኦች አሉ recently develop የተደረጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያቀረብኩላችሁ አንድ type of conductor አለ። aluminium conductor steel supported trapezoidal wire ነው። ይሄኛው ምንድን ነው ያመጣው feature አልሙኒየሞቹ ልክ ለምሳሌ center ኡ copper ሊሆን I mean steel ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላም alloy ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ነገር ግን outer ኡ aluminium ነው ይሄ አውተሩ አልሙኒየም ኦር አሎይ አልሙኒየም ሊሆን ይችላል structure ኡ ላይ ነው change ኡ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጠፍጣፋ ነው አልሙኒየሙ ጠፍጣፋ ነው። current carrying conductor ኡ ጠፍጣፋ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት space የለም መካከል ላይ። ስለዚህ ምንድን ያለው ዩኒፎርም ዲያሜትር ነው ያለው። ዩኒፎርም እንደዛኛው ሳይሆን እዚህ ጋር uniform diameter ነው ያለው። twist ሲደረግ ደግሞ ትራፒዞይዳሊ ሼፕ ነው የተደረገው። ለምሳሌ ይሄኛው outer shape ወደዚህ ወደዚህ twist ሲደረግ የውስጡ ደግሞ በዛኛው ሌላም layer ካለው የሌላኛው layer ደግሞ በዛኛው twist ይደረጋል ማለት ስለዚህ ይሄኛው የተሻሻለ type of conductor ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 250 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ operate ሊያደርግ የሚችል ከፍተኛ strength ያለው ከዛ ውጭ ደግሞ ምንም አይነት loss ወይ ደግሞ gap የሌለው ማለት ነው። resistance ኡ ትንሽ የሆነ ነው እና ከዛ ውጭ እንግዲህ ሌሎች በጣም ብዙ type of conductor ኦች አሉ ለ overhead transmission ላይ የምንጠቀምባቸው። ለዛሬው እንግዲህ እነኝን ከተመለከትን በቀጣይ ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ የነኝን የ electrical parameter ኦች የምንመለከት ይሆናል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስትልን የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁ በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ስለ transmission line conductor material ተመልክተን ነበረ። በዚህ ክፍለ ጊዜያችን እንደምታስታውሱት አንድ conductor material aluminium all aluminium conductor ሊሆን ይችላል። aluminium conductor steel reinforced ሊሆን ይችላል። all aluminium alloy conductor ሊሆን ይችላል። እንዲሁም conductor aluminium conductor alloy reinforced ሊሆን ይችላል ብለን አራት አይነት የ transmission line conductor ኦች እንዳሉ አይተን ነበረ። የእያንዳንዳቸው advantage disadvantage feature ኣቸውን ተመልክተን ነው ያቆምነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ስለ transmission line parameter የምንመለከት ይሆናል። ተከታተሉ። አንድ transmission line model ለማድረግ ወይንም ወደ ኢኪቫለንት ሰርኪዩት ለመቀየር አራት parameter ኦችን consider እናደርጋለን። በሌላ መንገድ transmission line አራት parameter ኦችን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው። እነኚህም ሲሪስ ሬዚስታንስ፣ ሲሪስ ኢንዳክታንስ፣ ሸንት ካፓስታንስ እና shunt conductance ናቸው። ከነኚህ ከአራቱ parameter ኦች series inductance most dominant parameter ነው። በየትኛውም calculation ወይ ደግሞ በየትኛውም modeling neglect የማናደርገው parameter ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ resistance ነው፣ ሲሪስ ኢንዳክታንስ ነው። ይሄ ደግሞ conductance ነው። conductance ማለት በነገራችን ላይ የ resistance ተቃራኒ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሸንት ካፓስታንስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው parameter የምንመለከተው ሲሪስ ሬዚስታንስ ነው። ሲሪስ ሬዚስታንስ አንድ transmission line length እስካለው ድረስ cross sectional area እስካለው ድረስ material type እስካለው ድረስ obviously የሆነ resistance value አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማንኛውም የ resistance value resistivity ላይ depend ያደርጋል፣ length of conductor material ላይ depend ያደርጋል፣ እንዲሁም cross sectional area material depend ያደርጋል። ስለዚህ አንድ transmission line እነኝን እስካካተተ እነኝን parameter ኦች በውስጡ እስካለው ድረስ resistance አለው ማለት ነው። resistance ካለው ደግሞ obviously power loss ያመጣል ማለት ነው። always resistance ካለ power loss ወይ ደግሞ loss አለ ማለት ነው። ስለዚህ አስፋራስ ሬዚስታንስ ኢዝ ኮንሰርንድ ሁለት አይነት resistance ኦችን መመልከት እንችላለን። የመጀመሪያው DC resistance ነው። ሁለተኛው ደግሞ AC resistance ነው። ኦልዌይዝ ኤሲ ሬዚስታንስ ከዲሲ ሬዚስታንስ ጋር compare ስናደርገው በማንኛውም መመዘኛ ኦልዌይዝ የኤሲ ሬዚስታንስ ቫሉ ከዲሲ ሬዚስታንስ ቫሉ የበለጠ ይሆናል፣ ከፍተኛ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኦልዌይዝ ኤሲ ሬዚስታንስ ቫሉ ኢዝ ሃየር ዛን ዛት ኦፍ ዲሲ ሬዚስታንስ ቫሉ። እንግዲህ የዛን transmission line resistivity ካለን እንዲሁም length ኡን ካወቅንና cross area ውን ካወቅን DC resistance ኡን estimate ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኤስ ሬዚስታንሱንስ እንዴት ነው estimate የምናደርገው የሚል ጥያቄ ከመጣ እንደምናስታውሰው power loss P power loss equals I square R ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዛ ያቺ R R AC ስለሆነች አርኤሲ ኢኳልስ ፓወር ሎስ አቨሬጅ ፓወር ሎስ ዲቫይድ ባይ አይ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ current ኡን ካለን power loss ኡን የሚታወቅ ከሆነ ኤሲ eh, ሬዚስታንሱን ደግሞ በዚህ compute ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። for three phase system ከሆነ እንግዲህ I square R times three አድርገን compute eh, እናደርጋለን ማለት ስለዚህ overall eh, የአንድ transmission line power loss depend የሚያደርገው resistance ኡ ላይ ብቻ አይደለም። እንደውም ከ resistance ኡ ይልቅ በብዛት depend የሚያደርገው current ኡ ላይ ነው current ኡ ላይ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ power loss minimize ስናደርግ current ኡን ነው የምንቀንሰው ማለት current የምንቀንስባቸው mechanism ኦች አሉ። አንደኛው capacitor bank በመጠቀም ነው። ስለዚህ inductance ስላለ transmission line ላይ inductance dominance ስለሆነ ያንን dominance ለመቀነስ capacitance እንጨምራለን። ለዚህ ደግሞ capacitor bank ኦችን በየ substation በየ transmission line ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ የ resistance ኡንም በመቀነስ የተወሰነ power ን መቀነስ power loss ን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። overall ስለ AC trans I mean ስለ AC resistance ስንመለከት AC resistance ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ depend ያደርጋል። የመጀመሪያው temperature ላይ depend ያደርጋል። ሁለተኛ ስፓይራሊንግ ኦር ፕሮክሲሚቲ ላይ depend ያደርጋል። ሶስተኛ ደግሞ frequency ላይ depend ያደርጋል። የመጀመሪያው temperature ላይ depend ያደርጋል። የአንድ conductor ማንኛውም conductor resistivity ው almost linearly ከ temperature ጋር ይጨምራል። ያ ማለት temperature በጣም በጨመረ ቁጥር የ conductor resistive material resistivity ው አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ በ temperature low temperature ላይ resistance ኡም ትንሽ ነው or resistivity ውም ትንሽ ነው። temperature ኡ በጨመረ ቁጥር ግን resistance ኡ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ኢፌክት ቴምፕሬቸር ኮፍሸንት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም material የራሱ የሆነ ቴምፕሬቸር ኮፍሸንት ያለው ማለት ነው። ሁሉም እኩል አይደለም የሚጨምረው። አንዳንዱ በጣም በ temperature አብሮም ይጨምራል፣ አንዳንዱ ደግሞ ብዙም አይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቴብል ቴምፕሬቸር ኮፍሸንት ኦፍ ደ ማቴሪያል ለምሳሌ የአልሙኒየም ቴምፕሬቸር ኮፍሸንቱ የዚህን ያህል ነው። የ brass ም የ copper የሌሎቹም እዚህ ጋር እንዳለ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኮፍሽንት ላይ depend ያደርጋል። AC resistance temperature ላይ depend ስለሚያደርግ ስለዚህ ሁል ጊዜ temperature በጨመረ ቁጥር የ AC resistance value በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ሁለተኛ ስፓይራሊንግ ኢፌክት ነው። ስፓይራሊንግ ኢፌክት ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? እንደምታስታውሱት transmission line conductor ኦች stranded ሆኖ ነው አብረው የሚሄዱት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተገምዶ stranded ሆኖ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የአንዷን ገመድ length ፈተን ብንመለከትና ከኦቨሮል ከዚህ transmission line ኑ conductor ጋር compare ብናደርግ obviously ይሄ ስለተጠመጠመ የዚህ length ከዚኛው ከኦቨሮል ከትራንስሚሽን ላይኑ ሌንግዝ ጋር compare ስናደርግ የዚህ የአንዷ length ይጨምራል። የእያንዳንዱ each length conductor length ኣቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ሀይር ዛን ዳት ኦፍ ትራንስሚሽን ላይን ኮንዳክተር ነው የሚሆነው። የ actual የ transmission line conductor length ጋር compare ስናደርግ የእያንዳንዱ stranded conductor ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የዱቱ ደ ስፕራሊንግ ኢፌክት ዘ ኦቨርኦል ዘ ኢፌክቲቭ ሬዚስታንስ ኦፍ ትራንስሚሽን ላይን አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ spiraling effect ይባላል። ሁለተኛ ደግሞ proximity effect ይባላል። proximity effect ይሄኛው within conductor ነው። በአንድ conductor ውስጥ ያለውን ያሳየዋችሁ። በ proximity effect ደግሞ የተለያዩ conductor ኦች ለምሳሌ three phase single phase ከሆነ ሁለት conductor ነው የሚሆነው። three phase ሲሆን ደግሞ ሶስት conductor ኦች አብሮ ይሄዳል። አራት conductor ኦችም አብሮ የሚሄድበት አምስት ከዛም በላይም አብሮ የሚሄዱበት double conductor ሲሆን ደግሞ ስድስት እና ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነኚህ conductor ኦች አብሮ በሚጓዙበት ጊዜ እዚህ ጋር የሚፈጠረው magnetic field እዚህ ጋር ከሚፈጠረው magnetic field ጋር interact ያደርግና non uniform current distribution እዚህ ውስጥ distribute የሚያደርገው current ወይ ወደዚህ ጫፍ ላይ ብቻ እንዲሆን ወደ አንዱ አቅጣጫ ብቻ እንዲሆን ያደርጋል። ያ ማለት ደግሞ ምን ያመጣል? ኢፌክቲቭ ክሮስሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ኮንዳክተር ያንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ current እንበልና ወደዚህ አካባቢ distribute ከተደረገ ለምሳሌ ነኚ opposite opposite polarity ናቸው ብለን ብናስብ ስለዚህ opposite ሲሆን attract የማድረግ ይኖረዋል። ስለዚህ current distribution ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ዳርና ዳር ላይ ይሆናል ማለት ተቃራኒው ደግሞ ይሄኛው ሚን ደሴም ከሆነ ደግሞ positive positive ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ወደዚህ ይሄኛው ወደዚህ ይሆናል ማለት ስለዚህ ወደ አንድ አቅጣጫ ስለሚሰበሰብ current ያ non uniform current distribution ስለሚፈጥ ያ non uniform current distribution ደግሞ resistance ኡን affect ያደርጋል ምክንያቱም cross sectional area እየተጠቀመው cross sectional area current ወደዚች ብቻ distribute የሚያደርግ ከሆነ ይሄንን part እየተጠቀመ አይደለም፣ area ው ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ከቀነሰ ደግሞ ከቅድሙ ፎርሙላ ዲሲ ሬዚስታንስ ቫሉም ስትመለከቱት resistivity is inversely proportional with cross sectional area therefore cross sectional area ከቀነሰ resistivity ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ phenomena ም ደግሞ ምን ይባላል? proximity effect ይባላል። proximity effect ማለት። ስለዚህ resistance በ proximity ላይ depend ያደረጋል spiraling depend ላይ depend ያደረጋል እንዲሁም temperature ላይ depend ያደረጋል የመጨረሻው የምንመለከተው ደግሞ frequency ነው። ብዙ ጊዜ DC ከሆነ ለምሳሌ DC ከሆነ ሁሌ DC transmission line ወይ ደግሞ DC current current conductor ላይ apply ስናደርግ current distribution ኑ across the conductor ስንመለከት ዩኒፎርም ነው የሚሆን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ የ current distribution ነው። ስለዚህ current distribution ኑ across the conductor uniform ነው የሚሆነው። ነገር ግን ነገር ግን AC ከተጠቀምን AC ወይ ደግሞ የሆነ frequency ያለው current ከተጠቀም ምንድን ነው የሚሆነው? current ኡ እንደ DC ው uniformly distribute አይሆንም፣ እንደዚህኛው አይሆንም። ምን ይሆናል? current more of ወደ outer surface of the conductor ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ center ኡ ምን እያለ ይሆናል? zero current እየሆነ ይመጣል። አሁንም effective የምንጠቀመው cross sectional area ኣችን እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል። ይህን area እና ይህን area compare ስታደርጉት ይሄኛው area ከዚህኛው ይበልጣል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ይሄኛው ከዚህኛው ያንሳል ማለት ስለዚህ area ው እያነሰ እያነሰ ይሄዳል ማለት frequency ው በጨመርን ቁጥር በዛው ልክ current ኡ በጣም ወደ surface of the conductor distribute እያደረገ ይሄዳል ማለት ይሄ effect ደግሞ skin effect ይባላል። skin effect ይባላል። ለምሳሌ current ኣችን 60 ሄርዝ ቢሆን ከ DC ጋር compare ስናደርግ የ AC resistance በ60 ሄርዝ ጊዜ ያለው 1.02 times that of DC resistance ነው የሚሆነው ይሄኛው ምን ይባላል? የስኪን ኢፌክት ኮፍሸንት ይባላል ማለት ነው። ስኪን ኢፌክት ኮፍሸንት ይባላል። ይሄ effect ደግሞ skin effect ይባላል ማለት ስለዚህ በ AC resistance depend የሚያደርግባቸው የመጀመሪያው frequency አለ፣ temperature አለ፣ spiraling አለ፣ proximity effect አለ። ከነኚህ ከነኚህ ሁሉ ተደማምረው always የ AC resistance value ከዛ የበለጠ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የማሳያችው በየአንዳንዱ ያሉት ሀገራት ያሉት ፓወር ሎሶችን የትራንስሚሽን ላይ እና የዲስትሪቡሽን ሎስን አሳያቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዓለም የ world average power loss eight percent ነው። ከዛ ውጭ ግን የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 21 percent ነው። የኢንዲያ 19 percent ነው። የተለያዩ ሀገራት እንደ ሳውዝ ኮሪያ እና ጀርመን ደግሞ አራት እና ሶስት percent ነው ያላቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በ2014 በተደረገው ስታቲክስ የቶጎ የሊቢያ የቤኒን ሃይቲ ኢራቅ የሚባሉት ከፍተኛ የሆነ power loss ያላቸው ሀገራት አድርጎ ወስዷል ባገኘሁት በዚህ website መሰረት ለምሳሌ ቶጎ አዶኖ እንግዲህ real ይሁን አይሆን ሰባ percent ነው power loss ኡ። ሊቢያ ስልሳ ዘጠኝ percent። ይሄ imagine በአንድ ሀገር ውስጥ የዚናል power loss አለ ማለት every time every second every hour ለምሳሌ አስር gigawatt የሚያመነጭ ሀገር ከሆነ የአስር gigawatt ን የዚህን ያህል percent every time energy loss ማድረግ ማለት ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ትልቅ ይሰራል ነው። even ሀምሳ percent ከዛም በታች እንኳ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ power loss ያ ማለት ማለት ነው ኤቭሪ ታይም ዊ አር ሉዚንግ ሚሊየንስ ን ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ በጣም ለሀገርም እድገትም ለብዙ ነገር እንትንላል እኚህ ደግሞ በፓወር እንግዲህ less power loss ያላቸው ወይ ደግሞ transmission line system ኣቸው በጣም ጥሩ የሆነ ትራንስሚሽን ላይ ያላቸው ናቸው። እነ ሲንጋፖር እና አይስላንድ፣ እስራኤል፣ ኮሪያ፣ ጀርመኒ እነኚህ ደግሞ ፓውሎሳቸው በጣም ትንሽ ነው እስከ ሁለት ነጥብ ዜሮ ሶስት ይሄ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ወደ አግኛ ሀገር ደግሞ ስንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ በፓውሎስ ሀያ ስድስተኛ ደረጃ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። ያ ማለት በፓውሎስ ሀያ አምስት ሀገራትን ነው የምንበልጠው ማለት ነው። ኢት ኢዝ አባውት 18.65 percent ነው ነው የሚለው በ2014 የተደረገው data ነው። I think ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት በተለያየ ጊዜ የተደረገ ነው። ለምሳሌ በ2010 አካባቢ የተደረገ ደግሞ እስከ 22 percent ሁሉ እንደሚደርስ ያሳያል ማለት ነው እና it's not constant ከአመት አመት እኩል አይደለም power loss even ከ time to time ይለያያል እና ያለው current ላይ depend ያደርጋል፣ resistance ላይ depend ያደርጋል፣ reactive power ላይ depend ያደርጋል። ብዙ ነገሮች ላይ depend ስለሚያደርግ vary ሊያደርግ ይችላል ከአመት አመት ማለት ነው። ስለዚህ as much as possible resistance ን minimize በማድረግ power loss ን መቀነስ እንችላለን። ለዛሬ ያለን ይህን ይመስላል። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ስለ transmission line inductance የምንመለከት ይሆናል። እስከዛው መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ያላችሁ ጥያቄ ካለ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። በተቻለ መጠን ይህንን ዩቲዩብ ቻናል በማስታወቅ እንድትተባበሩ እንጠይቃችኋለን። ሰላም ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ኦቨርሄድ ትራንስሚሽን ላይ መመልከት ጀምረን ነበረ። በዛውም ስለ ኦቨሬድ ትራንስሚሽን ላይን ፓራሜተርስ አራት parameter ኦች እንዳሉ ሲሪስ ሬዚስታንስ፣ ሲሪስ ኢንዳክታንስ፣ ፓራሌል ካፓስታንስ እና parallel conductance እንዳሉ አይተን ነበረ። ባለፈው ክፍል ጊዜያችን ደግሞ ስለ ሲሪስ ሬዚስታንስ አይተን ነበረ ያቆም ነው። ታስታውሱ ከሆነ በሲሪስ ሬዚስታንስ ጊዜ ሲሪስ ሬዚስታንስ ዲፔንድ የሚያደርግባቸው ሶስት ነገሮች እንዳሉ ተመልክተን ነበረ። የመጀመሪያው frequency ላይ depend ያደርጋል። ሁለተኛው proximity ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛው temperature ላይ depend እንደሚያደርግ አይተን ነበር ያቆም ነው። እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት ያለው power loss አይተን ነበረ። እንዲሁም ደግሞ transmission line resistance ለ power loss ምክንያት እንደሚሆን ተመልክተን ነበር ያቆም ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ስለ ሲሪስ ኢንዳክታንስ እንመለከታለን። ተከታተሉን። inductance of transmission line ስንመለከት እንግዲህ ኦቨርሆል ኢንዳክታንስ የሚፈጠረው አንድ inductance በአንድ coil ውስጥ ሲፈጠር በአምፔርስ ፕሪንስፕል ኦር በአምፔርስ ለው ነው የሚፈጠረው። ይህም ማለት ማለት ነው በአንድ conductor ውስጥ ወይ ደግሞ በአንድ coil ውስጥ current flow በሚያደርግበት ጊዜ ያ current በአካባቢው ላይ አንደኛ በ coil ኡ ውስጥ ሁለተኛ ደግሞ በ coil ኡ ውጭ ባለው ሁኔታ ላይ magnetic field ይፈጥራል። እንደምታውቁት magnetic field ማግኔት እና electricity አብሮ ነው የሚኖሩ አይነጣጥሉም። electricity ባለበት ቦታ ላይ ማግኔት አለ፣ ማግኔት ባለበት ቦታ ላይ ደግሞ electricity ይኖራል ወይ ደግሞ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት electricity እንደሚፈጥር ሁሉ electricity ም ደግሞ ማግኔትን ይፈጥራል ማለት ነው እና ስለዚህ ማንኛውም current carrying conductor በአካባቢው ላይ magnetic field ይፈጥራል። ያ magnetic field ደግሞ inductance ይፈጥራል ማለት ነው። inductance ኡ current ኡ በዛው በ coil ውስጥ የሚፈጠረው inductance በራሱ current ከሆነ self inductance ይባላል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሌላ coil ምክንያት ወይ ደግሞ በሌላ coil በሌላ coil ወይ conductor ውስጥ ባለው current ደግሞ inductance ሊፈጠር ይችላል። ያ ደግሞ mutual inductance ይባላል። ለዚህ best example የሚሆነው ትራንስፎርመር ነው። ትራንስፎርመር ስንመለከት ሁለት winding ኦች አሉት። primary እና secondary winding አለው። ሁለቱም winding አልተገናኙም። ነገር ግን እኛ supply የምንሰጠው ለ primary winding ነው። ለአንዱ winding እንሰጣለን። ሁለተኛው winding ግን የሚያገኘው ያ primary winding ባገኘው current ያ current magnetic field ስለሚፈጥር ያ magnetic field ደግሞ link አድርጎ ወይ ደግሞ በ core ኡ በኩል ሄዶ secondary winding ስለሚያገኘው ስለዚህ ያ secondary winding በዚህ በ primary winding ኡ link ተደርጎ ስላገኘ magnetic flux linkage ወይ ደግሞ mutual magnetic field ይፈጥራል ማለት ነው። ያ ደግሞ mutual inductance ን ይፈጥራል። ዞሮ ዞሮ mutual inductance ማለት በራሱ current ሳይሆን በዛ በዛ conductor ውስጥ ባለው current ሳይሆን በሌላ external current የሚፈጠረው inductance ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ overall ስንመለከት total inductance equals self inductance plus mutual inductance ይሆናል ማለት ነው። overall እንግዲህ ፎርሙላውን ስትመለከቱት የ inductance formula flux linkage mean total flux linkage divide by the current ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ coil ውስጥ ያለው total flux linkage ላይ depend ያደርጋል እና current ላይ depend of course flux linkage እና current እርስ በራሳቸው depend ያደርጋሉ። በዛ coil ውስጥ ያለው current ከፍተኛ ከሆነም ከፍተኛ flux linkage ይፈጥራል or flux ይፈጥራል። በዛው ደግሞ current ኡ አነስ ካለ ደግሞ የሚፈጠረው ማግኔት ፊልድ አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚፈጠረው እንግዲህ flux ወይ ደግሞ የሚፈጠረው magnetic field internally ም as well externally ም ነው ብለናል። ስለዚህ total flux linkage የሚሆነው internal flux linkage plus external flux linkage ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛው flux linkage ምን ትሆናለች? flux linkage internal plus flux linkage external ይሆናል። ይቺ flux linkage ብቻዋን ደግሞ ስንመለከት formula number of turn times flux ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የ internal flux linkage ን ስንመለከት ነምበር ኦፍ ተርም ታይምስ ፍለክስ ኢንተርናል፣ ይሄኛው ደግሞ ስለዚህ ፍለክስ ሊንኬጅን ብቻ ሳይሆን flux ም flux density ም ስንመለከት internal እና external አላቸው ማለት conductor ውስጥ ያለው ኢንተርናል ያለው የሚፈጠረው magnetic field አለ as well external የሚፈጠረው magnetic field አለ ማለት ስለዚህ እነኛ ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ማግኔቱን የሚፈጥሩት ወይ ደግሞ magnetic field ፈጥረው በኋላ ወደ inductance የሚፈጥሩት ማለት ነው አላማችን inductance ን ማግኘት ስለሆነ inductance ን ከማግኘታችን በፊት flux እናገኛለን flux equals N times flux linkage እናገኛለን። flux linkage equals N times flux ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ internal እና external ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ internal flux linkage ን ስንመለከት N times internal flux ነው የሚሆነው። ይችኛው flux ደግሞ ምን ትሆናለች? B times A ነው የሚሆነው። B ማለት internal flux density ነው። ይኛው A ደግሞ cross sectional area ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ flux ን internal flux linkage ን ስንመለከት መጀመሪያ internal እናገኝና በኋላ ወደ external እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ internal flux linkage equals N internal flux density times cross sectional area of course በእኛ ጊዜ number of turn ኑ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ flux density ን እንግዲህ determine uh, ስናደርግ እስካሁን እንግዲህ እዚህ ጋር flux linkage ን uh, አይተናል። ስለዚህ number of turn constant ነው B ን uh, እናገኛለን። B ን ስናገኝ በ Ampere's law እናገኛለን። Ampere's law ምንድ ነው የሚለው ማንኛውም current carrying conductor current በውስጡ ያለው conductor በአካባቢው ላይ ኢንተርናል ኦፍ ኮንዳክተር አስ ኤክስተርናል ቱ ኮንዳክተር ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል ዊች ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኦፍ ከረንት ዳይሬክሽን ይፈጥራል ይላል። magnetic field አካባቢው ላይ እና ውስጡም ላይ ይፈጥራል ይላል። ስለዚህ የዚህ magnetic field ስንመለከት አጠቃላይ magnetic field density ው depend የሚያደርገው number of ማግኔቲክ ኮንስታንስ ሚኖት ዊች ኢዝ ፎር ፓይ ታይምስ ቴርስ ቱ ማይነስ ሰቨን ታይምስ ኢንክሎዝድ ከረንት። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ይሄ constant ስለሆነ current ኡ ላይ depend ያደርጋል ማለት። ስለዚህ current ኡ በጨመረ ቁጥር የሚፈጠረው magnetic field intensity ም ይጨምራል። current ኡ በቀነሰ ቁጥር magnetic field density ውም እንዲሁ ይቀንሳል ማለት ነው። የማግኔት ፊልድ ዴንሲቲ ዳይሬክሽኑን ከፈለጋችሁ ደግሞ በ right hand rule ማግኘት ይቻላል። ወደ ከረንት ዳይሬክሽን ታምፓችን ስናደርግ ይህን ደግሞ አራቱ ጣቶቻችን ደግሞ ማግኔት ፊልድ ዴንሲቲ ዳይሬክሽኑን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ integral ነው እንደምትመለከቱ integral የሆነበት በእያንዳንዱ ያለው magnetic field sum up ይደረጋል ማለት አጠቃላይ total magnetic field ለማግኘት summation of total magnetic field ማለት ነው። ስለዚህ all bits of magnetic fields add together ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያ ሁሉ magnetic field አንድ ላይ ተደምሮ ምን ይሰጠናል? ሚዩኖት ታይምስ አይን ይሰጠናል ማለት ነው። uh, ብዙ ጊዜ እንግዲህ የ material ኦቹ magnetic field density constant ነው የሚሆነው። constant ስለሚሆን ያን እናወጣለን። ነገር ግን ይችኛው dl integrate የምታደርገው dl ማለት በነገራችን ላይ በ integral እንደምታውቁት ትንሽዬ part ማለት ነው። ሁሉንም አይደለም። በዛ ኮንዳክት ውስጥ ያለውን በሙሉ ሳይሆን internal ም ሊሆን ይችላል ነው ኤክስተርናልም ሊሆን ይችላል። ግን የወሰድናት bit of ትንሿ point ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ የዛች ድምር ነው የምናደርገው ማለት ነው አጠቃላይ። ስለዚህ የዛች ድምር ደግሞ ምን ይሆናል? የዛች ሰርካንፍራንስ ነው የሚሆነው ስ is 2 pi እቺ ራዲየስ ኦፍ የዛች bit ትንሿ የዛች ትንሽ cross sectional area የዛች radius ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እችኛው integral of dl 2 pi x የሚሆን ከሆነ ይሄኛ equation ምን ይሆናል ማለት ነው? B 2 pi r or x ልታደርጉ ትችላላችሁ። radius ነው ዞሮ ዞሮ ኢኳልስ ዊች ኢዝ ሚዩ ኖት ታይምስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር magnetic field density ስታገኙ ቢ ኢኳልስ ሚዩ ኖት አይ ቱ ፓይ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ where x is radius of magnetic field ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ total magnetic field density ነው። እንግዲህ የዚህን ደግሞ የምናገኛለን internal እና external ማግኘት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ internal flux density ን ስንመለከት ይሄ total flux density ነው አሁን ያገኘነው። ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኢንተርናል ፍለክስ ዴንሲቲ ስንመለከት የዚህችኛውን ነው ለምሳሌ እኛ የወሰድናት area internally ችኛው ቦታ ነች ብለን ብንወስዳት የዛች radius x ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ total radius ኡ ደግሞ r ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ r የ conductor ኡ radius ነው። እቺ x ደግሞ የዛች የ internal magnetic field density ን የወሰድናት ማለት ነው። ስለዚህ እችኛ x distance ላይ ያለችው ቦታ ላይ ብለን ብንወስድ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢንተርናል ማግኔት ፊልድ ዴንሲቲው ሚዩ ታይምስ ኢንተርናል ከረንት ይሆናል። internal current እንደምታውቁት ባለፈው በ resistance ስንመለከት due to the skin effect internal current ኡ constant ላይሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ከ external current ጋር እኩል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው internal current ን መፈለግ አለብን ማለት ነው። as well እችኛውም internal radius ነው x ነች። ያው already internal radius ኡን የወሰድነው እንጂ የ conductor radius አልወሰድንም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? internal current ኡን ስንመለከት internal current is product of internal current density internal current density Jx times the external current ነው የሚሆነው። ይችኛው internal current density ደግሞ ምን ትሆናለች? ratio of የዚችኛ area divide by የ total area ratio ነው የሚሆነው። ስለዚህ pi x square divide by pi r square ይሆናል times external current ይሆናል ማለት ነው። pi በ pi ይጣፋል። እንግዲህ x ን በ x እና r የተለያዩ ናቸው of course። ስለዚህ ያንን ሰብስቲቱ ስናደርግ already ይህንን እናገኛለን ማለት ነው። አንድ X ይቀራል፣ አንዱ X ይጠፋል እዚህ ጋር ስለዚህ X ይችኛው R square R square ነው የምትሆነው። ስለዚህ ፋይናል ይህንን ነው የምናገኘው። ኢዝ ኢንተርናል ፍለክስ ዴንሲቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያገኘው internal flux density እዚህ ናል ይሆናል። calculation check አርጉት then ወደ ቅድሙ ስንመለስ እንግዲህ internal flux linkage ኣችን N B I B internal times cross sectional area ብለን አግኝተን ነበር ያቆም ነው። ስለዚህ አሁን B internal ን በዚህ substitute ስናደርግ ምን ይሆናል? ፕላስ eh, ፕላስ ይችኛውን cross sectional area ንም ደግሞ eh, እንደ ቅድሙ ፓይ ስኩር ዲቫይድ ባይ ፓይ ስኩር አድርገን ስንሰራው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ኢንተርናል ፍለክስ ሊንኬጅ ሚኖት ኤክስ ኪዩብ አይ ቱ ፓይ አር ሬዝድ ፎር ነው የሚሆነው። where ይችኛው X ማለት internal የወሰድናት uh, የዛ ኢንተርናል ራዲየስ ኦፍ ደ ማግኔቲክ ፊልድ ዴንሲቲ ነው የሚሆነው። where R is internal radius of conductor ነው የሚሆነው። radius of conductor ይሆናል ማለት ስለዚህ በዚህ ወይ uh, ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። internal flux linkage ኣችን አገኘን። well uh, አሁን እያንዳንዱ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው summation ብለን ስለወሰን አሁን መልሰን internal flux linkage ን actual internal flux linkage ን ለማግኘት ምናደረጋለን integrate እናደርጋለን ከዜሮ እስከ total radius internal የምንለው እንግዲህ ከዜሮ እስከ radius ድረስ ያለው ስለሆነ ያንን integrate እናደርጋለን ይህን integrate ስናደርግ mu naught is constant I external ም constant ነው ዘን ቱ ፓይ ራዲየስም ኮንስታንት ነው only variable የሚሆነው የዛች የ magnetic field density radius ኧዋ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛችን ደግሞ integrate ስናደርግ በ integration ኤክስ ረዝድ ቱ ፎር ዲቫይድ ባይ ፎር ኢንተግሬትድ ፍሮም ዜሮ ቱ ቱ አር ስለዚህ አር ረዝድ ቱ ፎር ኦቨር ፎር ማይነስ ዜሮ ይሆናል። ፋይናሊ ዘ ኢንተርናል ፍላክስ ሊንኬጃችን የሚሆነው ሚኖት አይ ዲቫይድ ባይ ኤት ፓይ ስለዚህ constant ነው የሚሆነው ይህ constant ነው የሚሆነው internal flux linkage ኣችን። እስካሁን እንግዲህ ኢንተርናል ፍለክስ ሊንኬጅ ነበር ያየነው። አሁን ደግሞ external flux linkage እናገኛለን። በኋላ ላይ total flux ኡን ካገኘን በኋላ inductance ኡን እንድናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ደግሞ ስንመለከት external ን ስንመለከት የ magnetic field density ውን external flux linkage ኡን ጀምረን ከመጀመሪያ ጀምረን ስንመለከት external flux linkage N times flux external ነው የሚሆነው። flux external ማለት ደግሞ B external magnetic field density external times cross sectional area ይሆናል። ይችኛው external flux density ያ ደግሞ ቅድም ባገኘነው ፎርሙላ መሰረት mu naught I external which is constant divide by two pi Y ይሆናል ኦር radius ይሆናል። በእኛ case magnetic field ውስጥ ከ Y ድረስ ይሄዳል ብለን ብናስብ Y ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። then ያለው ነገር ያንን ከወሰድን በኋላ ቼንጂንግ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ቼንጂንግ ዋ ይሆናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ external flux linkage ኣችን የሚሆነው ሚኖት አይ ቱ ፓይ ዋይ ዲዋይ ይሆናል። where Y external radius of for magnetic field ይሆናል። then ይህንንም መልሰን integrate ስናደርገው አሁን integrate የምናደርገው ከ R እስከ D ነው የሚሆነው። R ማለት የ conductor ኡ radius or surface ኡ ተነስቶ እስከ D ነው። D ማለት distance between two conductors ሁለተኛ ኮንዳክተር ሙሿል ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ mu naught I this are constants and integrate ስናደርግ finally external flux linkage ን የዚህናል እናገኛለን። in terms of line of d over r, where d is the distance between the two conductors and r is the radius of the conductor diagonal. And total flux linkage will be uh, the internal flux linkage plus the external flux linkage diagonal, internal flux linkage in already internal, as well the external flux linkage in internal. In substitution naderg mu naught i 2 pi ln of uh, natural logarithm e raised to 1 over 4 plus ln of d over r diagonal, and ፋርዘር ሰብስቲው ስታደርጉ ወይ ደግሞ simplify ስናደርግ የምናገኘው ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። then finally ይችኛውን R E raised to minus over four ን በዚህ ሰብስቲው ስናደርግ total flux linkage will be this much ይሆናል ማለት ነው። this much ይሆናል። አሁን easily inductance ኡን ማግኘት እንችላለን። inductance equals ቶታል ፍላክስ ሊንኬጅ ዲቫይድ ባይ Total flux linkage ቶታል ፍላክስ ሊንኬጃችን እንደዚህ ነው። then finally inductance this is the self inductance of or the inductance on the, the uh, transmission line conductor will be uh, mu naught 2 pi ln of d over uh, r complementional where this r complement is 0.7788 times the radius the actual radius of the, the conductor የዚህ YouTube ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ስለ inductance of transmission line መመልከታችን ይታወሳል። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ስለ inductance of transmission line የምንመለከት ይሆናል። ተከታተሉ። በ transmission line ላይ የካፓስታንስ ኢፌክት ኮንሲደር የምናደርገው አንድ transmission line ከ50 ማይል እና ከዛ በላይ የሚሄድ ከሆነ ነው። ነገር ግን transmission line ኡ ከ50 ማይል እና ከዛ በታች የሚሆን ከሆነ የካፓስታንስ ቫሊው በጣም ትንሽ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ neglect እናደርጋለን። ስለዚህ ካፓስታንስ ኢፌክት በትራንስሚሽን ላይ ላይ consider የምናደርገው ሀምሳ ማይል እና ከዛ በላይ ሲሆን ነው ማለት ነው። ይህም በኋላ ወደኋላ እንመለከታለን። ስለዚህ ካፓስታንስ ቫሊውን ዲተርማይን ለማድረግ የምንሄድባቸው አካሄዶች የመጀመሪያው ነገር electric field determine እናደርጋለን። electric field ኡን ካገኘን በኋላ charge determine እናደርጋለን። ቻርጁን ካገኘን በኋላ መጨረሻ ላይ ካፓስታንስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህም electric field ን determine ለማድረግ የምንጠቀምበት Gauss law of electric field ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ የ Gauss law of electric field formula ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ኤሌክትሪክ ፊልድ ታይምስ ኤሪያ uh, ፐር ዩኒት ኤሪያ እቺ ትንሽ area የምንወስዳት area ነች። ስለዚህ that equals አማውንት ኦፍ amount of charge divided by epsilon naught ኮንስታንት ኤት dielectric ኤት 8.85 ታይምስ ቴርስ ቱ ማይነስ ትዌልቭ ነው ማለት ነው። ሰው እስቲ አንድ ቻርጅ እዚህ ጋር አለ ብለን እንውሰድ። unit charge አለ ብለን እንውሰድ። ስለዚህ electric field ን at point P ችኛው point P በዚህ ያለውን ይሄ ቻርጅ እዚህ ጋር የሚፈጥረው electric field ምን ያህል እንደሆነ determine ለማድረግ distance በሁለቱ መካከል ያለው distance r ነው ብለን ብንወስድ በ Gauss law of electric field እንዴት determine እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ ይህን ለማግኘት Gauss surface እንጠቀማለን። Gauss surface ማለት የ closed surface ነው። ካምቢ ሲሜትሪካል ስፔስ ስፌር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሲሊንደር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ Gauss surface ኣችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ electric field እንደምታውቁት ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢኳልስ ኬ ታይምስ ኪው ዲቫይድ ባይ አር ስኩዌር ዌር ዲስ ኬ ኢዝ ኮለምስ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ constant ስለሆነ ራዲስም ኦረዲ ከታወቀት constant charge ም constant ከሆነ ስለዚህ በዚህ surface ላይ በነገራችን ላይ ቅድም area A ያልኳችሁ ዲ ኤ ያልኳችሁ እች ነች ትንሽዬ area ማለት ነው። በዛ surface ላይ ያለችውን ትንሽ unit area እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ since distance between point charge and surface is same ያ ማለት ነው ከዚች point charge እስከዚህ surface እስከዚህ surface በእያንዳንዱ surface ያለው distance ያው r ስለሆነ constant same ስለሆነ r እኩል ከሆነ ኤን ቻርጁም እኩል ከሆነ ስለዚህ በእያንዳንዱ በኩል ያለው በእያንዳንዱ surface ላይ ያለው ኤሌክትሪክ ፊልድ ሴም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም ማለት ነው በአንድ conductor ውስጥ surface ኡ በሙሉ እኩል የሆነ electric field አለው ማለት ነው። ስለዚህ surface ኡ የሆነ ቦታ ላይ ከፍተኛ electric field ሌላ ቦታ ላይ ዝቅተኛ ያለው አይደለም። ስለዚህ ይሄ conductor ነው ብላችሁ ብትወስዱ በ conductor ኡ surface ላይ ያለው electric field the same ነው ማለት ነው። amount ኡም የዚህን ያህል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ total electric field ን ደግሞ ስናገኝ ወይ ደግሞ የዚህን total electric field ስንፈልግ በጋውስ ሎው ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ነው የምንጠቀመው። እንደምናደርገው surface integral ነው የምናደርገው። ስለዚህ surface integral of all this ለማግኘት እናደርጋለን። ሰርከምፍራንስ ኦፍ ሰርክል ነው የምናባዛው ማለት this area ማለት this እያንዳንዱ area ድምር ወይ ደግሞ የአጠቃላይ የ circumference ኡ area ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት electric field እን determine ለማድረግ ከጋውስ ሎው ኤሌክትሪክ ፊልድ ኮንስታንት ስለሆነ ወደዚህ እናወጣለን። ስለዚህ surface integral of unit area ይሆናል times charge divide by epsilon naught where this circumference equals two pi r ስለሚሆን ስለዚህ በ dA ቦታ two pi r ን ስንተካ ምን ይሆናል? ኢ ኢኳልስ ኪዩ ዲቫይድ ባይ ኤፕሲሎን ኖት ዲቫይድ ባይ ቱ ፓይ አር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ electric field ኣችን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን አግኝተናል። ቀጣይ የምናገኘው ቻርጅን ነው ማለት ነው። ቻርጅን ከማግኘታችን በፊት እስቲ potential difference ሁለት conductor ኦችን consider እናደርግ። ሁለቱም ቻርጆች ኪዋን እና ኪዩቱ እኩል charge amount ቢኖራቸው እና ዘ ራዲየስ ቢኖራቸው ዊዝ some distance ቢለዩ ይሄ typically example of single phase conductor ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ VA የዚህ የኤ ቮልቴጅ ኦር ፖቴንሻል ዲፍረንስ ኢኳልስ ሰርፌስ ኢንተግራል ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ነው የሚሆነው። ያ ማለት ኢንተግሬትድ ፍሮም አር ከዚህ point ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለውን ነው የምንወስደው። ስለዚህ qA two pi r epsilon ይህ electric field formula ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ቪኤን ኪውኤም ኮንስታንት ነው፣ charge ኡ constant ነው ይታወቃል። two pi ም constant ነው፣ ኤፕሰሎን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ r ን እንደ variable ወስደን ስናወጣው ቪኤ ኢኳልስ ኪውኤ ቱፓይ ኤፕሰሎን ላን ኦፍ ዲ ኦቨር አር ይሆናል ማለት ነው። ዌር ዲ ዘ ዲስታንስ አር ዘ ራዲየስ ኦፍ ኮንዳክተር ነው ማለት ነው። ስም ቢንም እንውሰድ፣ የ B ንም potential እንውሰድ። የቢን ፖቴንሻል ስንወስድ QB እዚህ ጋር ያለው charge two pi epsilon naught ln of D over r በዚህ መሰረት ስንሄድ ማለት ነው። assume እዚህ ጋር ያለው ቻርጅ እና እዚህ ጋር ያለው ቻርጅ እኩል ቢሆን እና አንዱ positive አንዱ negative charge ቢሆን ስለዚህ Q A equals minus of Q B ይሆናል። ስለዚህ በ Q B ቦታ ማይነስ ኦፍ ኪው ኤ መተካት እንችላለን። ስለዚህ potential difference በዚህ conductor እና በዚህ conductor ያለው potential difference or voltage voltage ማለት potential difference ስለዚህ ታት ኢዝ ቪኤቢ ኢኳልስ ቪኤ ማይነስ ቢቢ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ያለው potential minus ስለዚህ እዚህ VA ይታወቃል፣ VB ም ይታወቃል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ minus of A ስለሚሆን ይሄ minus of A ስለሚሆን minus of minus of ሲሆን plus ይሆናል። ስለዚህ two times Q A two pi epsilon naught ln of D over r ይሆናል። ስለዚህ two በ two ይጣፋል። ያለው ቪኤ ኪውኤ ፓይ ኤፕሲሎን ኖት ለን ኦፍ ዲ ኦቨር አር ይሆናል ማለት this is the potential between the two conductors ይሆናል ማለት ነው። አሁን capacitance ኣችን ማግኘት እንችላለን፣ ምክንያቱም already voltage ኡን አግኝተናል። ስለዚህ capacitance equals charge over change ቮልቴጅ ነው or potential difference ነው። ስለዚህ Q Q ነው already ወስደናል። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቮልቴጅ ኦር ፖቴንሻል ዲፍረንሳችን ቅድም እንዳገኘ ነው Q pi epsilon naught ln of D over r ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት Q በ Q ይጣፋል። ይችኛው እና ፓይ ኤፕሰሎን ኖት ላን ኦፍ ዲ አር ይሆናል። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ካፓስታንስ ፓይ ኤፕሰሎን ላን ኦፍ ዲ አር። ስለዚህ pi ም constant ነው፣ ኤፕሰሎንም ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ምን ላይ depend ያደርጋል? distance እና radius ላይ depend ያደርጋል ማለት this is in farad per meter ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መንገድ በ A እና B መካከል ያለው ካፓስታንስ የዚህናል ይሆናል ማለት ነው። ኤን በፐርፌዝ ካፓስታንስ ስንፈልግ ደግሞ ፐርፌዝ ካፓስታንስ ማለት በሁለቱ መካከል common neutral point ቢኖር ስለዚህ የ A to neutral and B to neutral ያለውን determine ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካፓስታንሱ የተገናኙት series ነው። ስለዚህ ካፓስታንስ በሲሬስ ጊዜ ቶታል ካፓስታንሱ ከእያንዳንዱ ካፓስታንስ ያነሰ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ መሰረት CAN equals two times CAB ነው የሚሆነው። therefore CAN equals twice ነው የሚሆነው ማለት ነው two times የዚህኛው ቫሊዩ ቱ ታይምስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፐርፌዝ ካፓስታንስ ነው፣ ይሄ ደግሞ ላይን ካፓስታንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ በመቀጠል ደግሞ እስቲ የ three conductor ደግሞ እንመለከት። ስለዚህ በዚህም ጊዜ በካፓስታንስም ጊዜ consider የምናደርገው በ symmetrical spacing ጊዜ unsymmetrical spacing ብለን ለሁለት ከፍለን እናያለን። ይሄኛው የ symmetrical spacing ነው። በ symmetrical spacing ሶስቱም conductor ኦች symmetrical spaced ስለሆኑ የ VA ን ስናገኝ ኪኤ ቱ ፓይፕ አር ኤፕሲሎን ኖት ዲኤክስ ነው የሚሆነው። r to infinity በ A ራሱ በ A ን ስለምናገኝ ኪኤ ሲሆን r ነው የሚሆነው። ከ B አንጻር ደግሞ ሲሆን D ይሆናል። ከ C አንጻርም ሲሆን D ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ኪኤ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ ማይነስ ይሄኛው ወደዚህ አውጥተን ማለት ነው። ስለዚህ ኪዩኤ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ እዚህ ጋም ኪዩቢ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ እዚህ ጋር ኪዩሲ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ ይሆናል። ስለዚህ ኪዩኤ ፕላስ ኪዩቢ ፕላስ ኪዩሲ ባላንስድ ስለሚሆን ያው ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ln of infinity እንዳለ ይጠፋል ማለት ነው። የሚቀረው minus ln of r ይቀራል፣ minus ln of D ይቀራል፣ minus ln of D ይቀራል። ስለዚህ እነኝህን ስንሰሩት ሲ ኢኳልስ ቱ ፓይ ኤፕሲሎን ኖት ኦቨር ኢትስ ዘ ሴም ዘ ሴም አስ ከቅድሙ ጋር the same ነው የሚሆነው value ማለት ነው። በ asymmetrical ወይ ደግሞ unsymmetrical spaced ጊዜ ደግሞ ልክ እንደ ካፓስታን አሚን inductance ላይ ስናደርግ እንደነበረው VA equals one over three A at position one ሲሆን A at position two ሲሆን A at position three ሲሆን በሶስቱም ጊዜ እንሰራለን ማለት ነው። በዛ መሰረት ይሄ at position one ሲሆን ያለ ነው። ይሄ at position two ሲሆን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ at position three ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን simplify ስናደርግ ቪኤ ኢኳልስ ኪውኤ ቱ ኤፕሰሎን ነው ላኖፍ this is cubes root ነው d3 አይደለም ሶሪ this is cubes root of d1 d2 d3 ይሆናል ኦቨር r ነው የሚሆነው ስለዚህ በዛ መሰረት the preface capacitance will be እዚህ ጋም d3 ነው ያልኩት cubes root ማለት ነው ይቅርታ እሱን አስተካክላለሁ ስለዚህ ca ፐርፌዝ ያለው ካፓስታንስ 2 ፓይ ኤፕሲሎን not ይሆናል በሁለቱ መካከል በ A እና በቢ በ B እና C መካከል ያለው ደግሞ የችኛቱ ትጠፋና pi epsilon naught ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ የካፓስታንሶችን ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ በሌላ ጥያቄዎችን ወይ ደግሞ worksheet ኦችን ይዤ እመለሳለሁ። ስለዚህ በዛሬው ትምህርት ላይ ጥያቄ ካላችሁ comment ካላችሁ comment ኡ ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ። በተረፈ ቻናሉን በማስታወቅ እንድትተባበሩ እየጠየቅ ለዛሬው ያለን ትምህርት ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።